welcome friends welcome to my channel आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के परांठे मैं आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या चाहिए आपको चाहिए होगी कटी हुई मेथी आटा आटे में आप मिक्स भी यूज़ कर सकते हो कॉर्नफ्लोर और आपका वीट का आटा और या फिर आप मैदा मैंने इसमें मिक्सचर यूज़ किया है कॉर्नफ्लोर का और मैदे का अब आपको जो वेजिटेबल्स में यूज़ करना है बरीक कटी हुई मिर्च ऑनियन कटे हुए धनिया लहसुन कटी हुई अदरक कटी हुई और मसालों में आपको यूज़ करना है रेड मिर्ची ज़ीरा हल्दी नमक और गरम मसाला अकॉर्डिंग टू योर यूज़ अब आपको क्या करना है कटी हुई मेथी में आटा मिक्स कर लेना है हम इसे गूंधेंगे आप अपने अकॉर्डिंग आटा यूज कर सकते हैं जो लोग ज्यादा मेथी यूज करना चाहते हैं वो कम आटा यूज करके भी इसे गूंध सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है ये ले लिया है हमने लेके अब हम इसे गूंदेंगे अब आपने इसमें क्या करना है मसाले डाल लेने हैं रेड मिर्ची ये आपका हल्दी नमक स्वाद अनुसार डालना है और गरम मसाला मिर्ची ऑनियन ऑनियन आप जितने ज़्यादा यूज़ करना चाहें आपकी मर्ज़ी है अदरक थोड़ी सी लहसुन और आपका धनिया और फिर आपको इन सबको मिक्स करके अच्छे से गूंद लेना है ये देखिए अब आपका ये गूंद चुका है आटा बहुत अच्छे से ठीक है अब हमने क्या करना है इसका पेड़ा बना लेना है इस तरह से हम छोटा सा पेड़ा लेंगे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं मेथी के परांठे ये आपका पेड़ा बन चुका है अब हम इसे बेल लेंगे इस तरह से गोलाकार में ठीक है ऐसे आपको इसे बेल लेना अभी बेल लिया है हमने परांठा अब हमें गैस ऑन करनी है और तवा रखना है मैं गैस ऑन कर चुकी हूं और तवा रख दिया है अब मैं इसमें एक चम्मच ऑयल डाल दे रही हूं बटर घी आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं इसके बाद आपने ये रख देना है इसमें दोनों साइड साइड से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है जब दोनों साइड से सीख जाएगा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल सकते हैं अभी सीख चुका है दोनों तरफ से अब हम इसे निकाल लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसे चटनी के साथ या छोलों के साथ या दाल के साथ खा सकते हैं कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें ज़रूर बताएं सजेशन बॉक्स में सजेशन दें थैंक यू सो मच